大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。 今天第一百五十四讲，神要对你说什么？你喜欢听什么？责备人的，后来蒙人喜悦，多于那用舌头谄媚人的，谄媚邻舍的。 就是设网络绊他的脚，则被人的后来蒙人喜悦，多于那用舌头谄媚人的，谄媚邻舍的，就是设网络绊他的脚。那我们每一天都在说话，我们也当然听话，所以有没有想过，就是你所说的话？ 是否是帮助造就人的话呢？还是你所听的话是否是对自己有益、提升自己的生命的呢？所以，我们每一天都听话跟说话，其实太习以为常。所以，有些时候我们也没有去好好的去思想，也没有去认真的态度去看待。 那我们当然也就不会想我们自己说的话，还有我们所听到的话，我们将它过滤、过滤，让我们能够吸收到对好的话。而在当中呢，说实在的，你每一天就是在听跟讲的过程当中呢，它其实都潜移默化的。 来影响自己，也当然影响到别人。其实它是你生命中的一个养分，所以其实是相当重要的。我们真的要去认真想，我们讲的话对人有帮助吗？我们听到的话对我们自己有帮助吗？那我们今天所看的这个经文呢，其实就是有两类人，那就是一种。 就是他讲一些责备人的话，啊，这些责备人的话，说实在的，那就是通常都会讲到，就是你做不对的事啊，或者是你啊态度不好，或者你有什么错误等等。那这些话呢，很多时候就是叫人家听了很不舒服，也不爽。那我们会拒绝，我们会反感。 会被去讨厌，所以啊，这些责备人的话呢，其实很多时候呢，我们是相当的叫做抗拒，哦。但是呢，圣经却告诉我们说呢，哎，如果你是一个成熟的人，那你在当中呢，去好好的细心啊，去反想，然后去过滤一下。 然后真的是检讨自己，可能你就会回头来去谢谢他，你也会很高兴有人如此的来点触你的不对啊，能够告诉你的盲点啊，当然这样就会帮助你成为一个更成熟的人。转过来相反呢，那就是另外一种人，就是讲谄媚人的话。 在比较当中呢，哎，这些谄媚人的话是什么意思啊？谄媚人的话，其实呢，他就是带着一个非常低的一个姿势，啊啊，来到你的面前讲一些讨好你呀、巴结你呀、呃奉承你的话，哇，你当然是听了非常的这个舒服啊，甚至你会心花怒放。 啊，到一个地步，你也可能会得意忘形。 <laughs> 为什么？因为那把你捧到高高在上，而我们人性的骄傲呢，就是要超越别人，哦，就是要别人来服侍我们，就是要别人来讲我们好，讲我们了不起。所以这些谄媚人的话，哇，真的是哦，捉到你的这个软弱的这个心理，哇，攻到你的这个弱点，所以。 你是非常的这个舒服的，哦。但是圣经怎么样说这一类人的话呢？他说这些谄媚人的话呢，其实呢你要小心，因为其实他是设下一个网络绊你的脚，其实他就是设下一个陷阱，使到你心花怒放，使到你得意忘形的时候呢，啊。 你轻飘飘，你不注意的时候呢，其实呢，他就是要绊倒你，那你就会受伤害。所以责备人的话跟谄媚人的话，按照道理来说呢，现在我讲，或许你立刻你都会觉，哎呀，我早知道。其实说实在的，哦，这些的话呢，很多人都早知道。 责备人的话，其实对我们有益；，缠绵人的话，对我们无益。啊，这个我们常常都会啊讲给别人听啊，我们也会有这个自知自明。但是呢，那就是很奇怪的，我们常常都会有知道，但是其实我们却每次陷在这个陷阱当中。 啊，我们真的是让这些谄媚人的话讨好我们的话，使到我们轻飘飘，然后我们真的陷在这个过程当中。那我们真的是要很小心，所以特别就是我们要注意的，就是你所认识的这些人，你对于他们的人格啊，你认识他啊，你知道这样的人格哇，这个人呢，他是一个诚实人，他是会帮助的人。 啊，他会关心我的人，所以有些时候他讲的话呢，其实会单刀直入啊，有些时候点出你的盲点，使到你非常的这个不舒服。但是呢，你啊，如果成熟的话啊，你真的是要学习哈，哦，有你就改咯，没有你就勉励自己啊，你要把它当成是听君一席话，胜读百年书哇。 这个真的是丰丰富富的，给你许多的好处帮助啊，啊，你不好去拒绝他。但如我所说的， <laughs> 我们人就是这样奇怪，明明就知道责备的话、关心我们的话啊，这些人其实对我们有益，但是我们偏偏每次很多时候我们拒绝不吸收，反而那些使到我们轻飘飘的。 啊，那些巴结我们、讨好我们的这些谄媚的人呢？哎，我们就很喜欢啊，所以这个就是人自己啊自打嘴巴也很奇怪，所以我们真的是要很注意哦，啊，很注意，就是这些啊对我们虚情假意的人跟他的话啊，我们真的是要学习拒绝他，而那些啊对我们来说呢，他们就是啊。 诚实啊，善良的人啊，对我们所说的话啊，这样的人，我们真的是要谦卑的去领受啊。那这是神对你说的话，我们一起祷告。天赋上帝啊，我们人就是有骄傲的一个本性，所以通常人讲一些讨好、八戒、奉承的话，使到我们心花怒放，使到我们轻飘飘。 我们的这个骄傲呢，我们就很欢喜，我们很开心。反而那些对我们有益、责备我们，直到我们看到自己盲点的我们反而就在当中。我们拦阻我们拒绝主啊！我们真的是祈求主你帮助着我们，为着我们自己的这个生命的成长，我们真的是要学习怎么去分析什么是好话，什么是不好的话来去吸收。当然。 我们自己也要去分析，我们所讲的话是好话，或者是不好的话，免得我们去影响别人。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力啊，请为着马太牧场来祷告。 如果你还没有订阅呢，欢迎你订阅，也请帮忙转发给其他人，让他们也得到这个福音的好处、圣经的教导。当然，也希望你能够留言啊几句给予鼓励，大家一起来分享，一起的成长哦。再见了，上帝祝福你。